Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick error. I ja està. Ah, oh, Lea, ja t'has pensat bé això de fer el batxillerat tecnològic, carinyo? papa que és veritat, Ja, eh, és que la, la tecnologia és un món d'home. Dona. Si t'ho dic per un bé, que vols que assenyalin per tot l'institut? Mira la noia que fa batxillerat tecnològic. Té no? És que és així, mira, és que això és un fet natural. L'altre dia vaig veure un reportatge que deia que el cervell de l'home és molt diferent que el cervell de la dona. La tendència, m'entén? Papa, papa, pa, pa, tu et creus tot el que veus per la tele? Perdona, però aquest canal, aquest canal és molt de fiar, eh? Així com es deia el docu aquest? Era del, del Discovery Geometric, Sí, vale. Eh, que, que... Es eh, eh, es Mira, papá, No, no, no, no, digo aquí, celebro Celebro de hombre, celebro de mujer. sí. així. Sí. bueno, vale, va, mira, mira. busquen para internet, a ver si hay alguna diferencia, vale? Diferencias entre... Potser pues no va han penjat encara, que no... Ah, potser no va a penjat, mira, papa, ya no opinión tanto. Mira, Mira, mira, eh? Què et sembla aquí, eh? Ah, eh? Bueno, depèn de la manualitat que feu, no? Això... Ai, va, pa, pa, pa, que no em vinguis amb aquestes històries. Però si ho faig per tu, és igual, no, no, no miris Mira, per però ets un antiquat, tio, deixa... De ah, ara la qüestió és que estic antiquat, sí, estic recomanant quin no pot ser el... Estic intentant guiar com a pare quin pot ser el teu futur, estic intentant ajudar. Ja, però mira, potser si utilitzessis més l'internet te n'adonaries que informació n'hi ha de tota mena. Però tu les arts també se't donaven bé, pots tirar cap allà. Ja, papa, però a mi m'agrada això. I les arts també t'agraden? Bueno, també, però jo el que vull fer és això. Què passa? No puc. Sí, sí, pots, sí, sí pots. Doncs però jo pateixo per tu. D'acord? Perquè ah, no vull doncs que ho passis malament. Doncs jo no ho passo malament. El dia que ho passi malament, doncs ja t'ho diré. Quantes noies hi ha que fa batxillerat tecnològic? Papa, és que això m'és igual. Me n'hi ha molt poques, eh? Eh que sí? Pues ja està. Bueno, i què, què, què, que siguin poques, saps? A mi això no m'importa. Jo la tecnologia és el que m'agrada i, i, que m'és igual, vamos, que el dia que estigui infeliç ja t'ho diré. Ara, de moment, m'encanta. Mira, mira. Tu ets feliç? Que sí, papa, que és que a part, mira, mira, aquest és el programa que he fet, mira, complicitats online, què et sembla, que és, eh? és una pagineta de secretitos? Papa, que no, mira... Ah, és mira. que estaves fent la Sí, exacte, <laughs> és un mini skin però amb la gent de l'institut, mira. Mira, tiene los ojos i això pot donar-te diners, carinyo? Això no fa diners, dona. Ai, papa, tio. Això és el futur. La tecnologia és el futur. Això sí que ho diuen tots els estudis. No, però és veritat. Tu mateixa. Aquí, eh, un plat no et faltarà. Ah, jo t'he avisat bé. Tecnologic. Technologic. I use it, break it, Flash it, change it, mail upgrade charge it